हेलो स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं थिंक टे चैप्टर नंबर टेन कंटिन्यू करेंगे थिंक टैंक का पहला क्वेश्चन है compare the relative concentration of hydrogen ions and hydroxide ions in each kind of solution और सोल्यूशन कैसे है एसिडिक है बेसिक है और न्यूट्रल है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसिडिक के अंदर एच प्लस आइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है बेसिक के अंदर ओ एच माइनस आइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और न्यूट्रल में दोनों इक्वल होता है तो अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एच प्लस आइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो एसिडिक कहलाएगा अगर किसी सब्सटेंस के अंदर ओ एच माइनस आइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वह बेसिक कहलाएगा और तो अगर दोनों एच प्लस आइन और ओ एच माइनस आइन की कंसनट्रेशन इक्वल है तो it will be consider as a neutral substance ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवनटीन इसमें ये पूछा जा रहा है कोडीन जिसका फॉर्मूला है C eighteen H twenty one N N O three is use as a painkiller एक पेन किलर के तौर पे यूज़ होता है it dissolve in water by the following reaction जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये रिएक्शन बन जाता है कोडीन आइन बन जाते हैं और ओ एच आइन अलहदा हो जाता है जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है कोडीन को और वाटर को ऐसा ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड और बेस ठीक है अगर कोडीन को आप देखें यहाँ पे तो कोडीन ने क्या करे वाटर से एक hydrogen ion H plus ion यानी प्रोटोन एक्सेप्ट किया है प्रोटोन एक्सेप्टर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं और जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं एसिड कहते हैं तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हम पता चलता है तो Bronsted Lowry base is codeine and the bronchloric acid is water in अब रिएक्शन गॉट इट क्योंकि कोडीन ने H प्लस साइन एक्सेप्ट किया है जो एक्सेप्टर होता है वो बेस होता है जो डोनेट करता है H प्लस साइन वो क्या होता है एसिड होता है next question 18 examine some ways in which you might determine whether particular water solution contains an acid और अ बेस हमें ये पता चलाना है कि कोई जैसे हाँ, जो हमारा सोलूशन है वाटर के अंदर मिक्स किया हुआ है एसिड है बेस है हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं हम लिटमस पेपर की मदद से मालूम कर सकते हैं हम इंडिकेटर सोलूशन जैसे फिनॉक्टलिन है मिथाइल रेड है ब्रोमोथाइमोल ब्लू है इसकी मदद से मालूम कर सकते हैं या हम फिज़िकली हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम पी मीटर कहते हैं हम पी मीटर की मदद से मालूम कर सकते हैं यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ कॉमन इंडिकेटर जो कि ऐप के अंदर हम स्कूल और कॉलेज से इंटर कॉलेज तक हम यूज़ करवाते हैं स्टूडेंट को उसकी लिस्ट है जिसमें मिथाइल मिथाइल ब्रोमोथाइमोल ब्लू और फिनॉफ्टिलिन ये कॉमन है और ये जो कलर चेंज देते हैं मिथाइल पॉइंट 5.5 पे देगा यानी एसिडिक के अंदर कलर रेड कलर देगा और बेसिक के अंदर येलो कलर हो जाएगा ब्रोमोथाइमोल ब्लू है ये सेवन यानी न्यूट्रल पे जो है वो हमें देता है एक्चुअल कलर देता है ब्लू कलर देता है और ये जो एसिडिक होता है तो येलो शो करता है और जैसे ही बेसिक में टर्न होता है सेवन और उससे ज़्यादा होता है वो ब्लू कलर देना शुरू करता है अगर हम फिनॉक्लिन की बात करें तो ये नाइन पी यानी बेसिक पीएच में जो है वो कलर देता है पिंक कलर देता है और अगर सेवन से कम हो यानी वो एसिडिक साइड पर हो तो वो कलरलेस होता है ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के अंदर कहा जा रहा है the table below shows the colours of two indicator दो इंडिकेटर के कलर बताए गए हैं एक एसिडिक एंड अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर ठीक है पहले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं इसका क्वेश्चन है predict the colour of A A के बारे में कहा जा रहा है कि ए अगर रेड है पी एच अगर थ्री है तो क्या कलर होगा और पी एच टेन है तो क्या कलर होगा ए की अगर हम बात करें तो ए के अंदर अगर जब पी एच थ्री है तो इट मीन्स कि ये एसिडिक है एसिडिक है तो अगर रेड कलर देगा और अगर हम दूसरे की बात करें नंबर टू की तो अगर ये पी एच टेन है तो ये बेसिक इन नेचर है तो बेसिक है तो कौन सा कलर देना चाहिए ब्लू कलर देना चाहिए ठीक है अच्छा इसका सी पार्ट है वो तो ए पार्ट था सी पार्ट है predict the colour of B indicator B in the solution of P H five हमें बी के बारे में बताया कि फाइव सोल्यूशन होगा फाइव पी एच होगा तो उसका क्या कलर होगा ठीक है तो हम हमें पता चलता है फाइव जो है वो एसिडिक शो करेगा फाइव क्या कलर रहेगा एसिडिक शो करेगा और एसिडिक कैसा होगा वो कलरलेस होता है राइट अच्छा इसका सी पार्ट है when a few drop of indicator B are place in the solution X एक सब्सटेंस है ठीक है एक सोल्यूशन एक जिसका एक्स इन्होंने सपोज किया है और इसके अंदर हम कौन सा इंडिकेटर डाल रहे हैं बी डाल रहे हैं इट टर्न्स इमीजिएटली ये इसका कलर रेड हो जाता है इट टर्न्स रेड इमीजिएटली फौरी तौर पर रेड कलर शो शो करता है तो हमें क्या पता चलता है जब बी है हमने रेड कलर दिया है रेड कलर का होता है अल्कलाइन या बेसिक में होता है तो हमें ये पता चलता है कि ये कैसा है बेसिक इन नेचर ठीक है x will be alkaline basic in nature properties of x अब हमें क्या पता चलेगी टेस्ट बिटर होता है ठीक है ब्लू लिटमस पे कोई असर नहीं होगा रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा स्किन के लिए कॉरेसिव यानी सेंसिटिव है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है कंडक्ट करेगा electricity in aqueous solution right अच्छा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की अगर हम बात करें तो ट्वेंटी के अंदर इन्होंने क्वेश्चन दिया है bacteria in our mouth feed on small particles of food stuck on our teeth and change into acid हमारे मुंह के अंदर जो दांतों के साथ जो पार्टिकल रह जाते हैं फूड के वो क्या होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं ठीक है explain how toothpaste of P H ten can help prevent the acid from damaging our teeth जब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं जिसका पी एच टेन होता है तो वो क्या करता है इस एसिडिटी को रिमूव कर देता है toothpaste of P H ten ten mildly alkaline है the alkaline P H of toothpaste help neutralize the plug acids which cause to decay यानी जो हमारी उस पर फूड के ज़रात पार्टिकल रह गए थे जो एसिडिक नेचर थे जो हम यूज़ करेंगे टूथपेस्ट तो क्या होगा वो उस एसिडिटी को रिमूव कर देगा न्यूट्रलाइज कर देगा फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन ये कह रहा है can a substance be a Lewis acid without being Bronsted Lowry acid जी हाँ बिल्कुल हम बता सकते हैं अगर उसके पास एच प्लस साइन नहीं है यानी वो ना तो एक्सेप्ट करें ना डोनेट करे उसके पास सही नहीं लेकिन फिर भी वो एसिड और बेसिक हो सकते हैं या नहीं हो सकते तो लुइस के हिसाब से हो सकते हैं ठीक है यस प्रोसिट acid are only addressing the release of H plus molecule ठीक है जहाँ जिसके अंदर एच प्लस आइन होगा तो वो ब्रॉस्टर लॉरी का जो लॉ है वो थ्योरी है वो अप्लाई की जाएगी बाकियों पे अप्लाई नहीं की जाएगी ठीक है तो हम वो हरे सारे सब्सटेंस जिसके अंदर एच प्लस आइन नहीं है उसको भी हम ऐसे एसिड और बेस कंसिडर कर सकते हैं a Lewis acid describe process where electrons are accepted from donor compound Lewis acid वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करते हैं ठीक है एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं लोन पेयर जिसको हम कहते हैं अगर वो एक्सेप्ट करें तो वो लुइस एसिड है since Bronsted Lowry only talks about the hydrogen ion it can also भी Lewis acid but Lewis acid extend the accept to include electron from sources not restricted so they are not all Bronsted Lowry acid तो वो सारी सब्सटेंस जिसके पास एच प्लस आइन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी नहीं रखते उनके पास एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी हो सकती है अगर वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एक्सेप्ट करें तो वो लोइस एसिड है और अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर वो डोनेट करें तो it will be consider as a base okay student thank you